Poji. Wah, oh, maknya dia datang. Mak datang cari Poji. Sejak bila aku jadi mak kau? Ha? ha? Sini, ambil balik tonggas kamu ni. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. kabar korang semua? Saya harap korang semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki di bulan Ramadan ini, cuy ya. Oke, okay, uh, eh, kali ini kita akan mereaksi iklan raya lagi, cuy. Udah lama banget ya. Iklan raya ini langkah banget, cuy. Karena kita selalu mereaksi iklan raya itu di hari-hari tertentu. Maksudnya satu tahun sekali gitu ya kita akan mereaksi iklan raya apalagi iklan raya ini dari uh, Petronas Karena setiap tahunnya ya, selama channel NDTK ini ada, sudah dua tahun ya channel NDTK ini, selalu kita mereaksi klan raya cuy. Nah saya nggak mau melewatkan itu cuy. Saya nggak mau sangat-sangat nggak mau melewatkan iklan raya ini cuy. Apalagi yang dibuat oleh Petronas cuy. Sebenarnya saya nggak tahu sama sekali cuy. Ternyata iklan raya ini sudah muncul, sudah tayang. Judul video iklan raya kali ini itu adalah eh, Petronas Raya 2021 Syukur Raya yang saya suka dari iklan Rai Petronas ini tuh animasinya cuy Animasinya keren banget ya Malaysia gitu ya uh, Bisa dibilang sudah go internasional kalau soal animasi cuy Oke tambah banyak cakep lagi jom kita tengok video Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Peng Oke Petronas Patronas. Wish, gila animasinya aja. Syukur raya. Assalamualaikum, Mak. Poji dah balik ni. Dah. Jangan panggil aku, Mak. Kau balik ke? Tak balik ke? Bukan masalah aku. Aku tak ada anak macam kau. Mak, oh. sampai hati Mak cakap macam tu. Betul lah. Sejak bila aku beranakkan kau? Ha? Ha? Buang terbiat agaknya budak ni. Ha? Hakur, Mak Jah. Hakur. Ini gimana sih tadi? Suruh juga ulang dulu ini kok. Assalamualaikum, Mak. Poji dah balik ni. Jah, jangan panggil aku, Mak. Kau balik ke? Tak balik ke? Bukan masalah aku. Aku tak ada anak macam kau. Mak, hmm. sampai hati Mak cakap macam tu. Betul lah. Sejak bila aku beranakkan kau? Hmm? Ha? Buang hmm? terbiat agaknya budak ni. Akur, Mak Jah. Oh, <laughs> dia... Ah. Dia menghayal, Cik. Asyik. Gue suka banget. Dendeng-dendeng Melayu macam ni, Cik. oh, tak lah, Okey, tetangga ya Jiran ni Inilah dia Kisah si mak Dapat jiran Memekak sahaja Ini singgila animasinya cik Wih, emasnya banyak banget cuy. Nanti <laughs> lari tadi. Puji. Terima kasih Puji. Huh, menipu je Puji ni. Terima kasih aja lah. cerita jiran tetangga ada macam-macam lagunya ini asik cuy hari raya banget ya ini raya ini ya

putih kosong Itulah hang Berbaik dengan tua tu Dia bukan suka kita pun Sikit pun tak mau bagi Okay Okay Ternyata gas Mak okay kan Gas punya dia tak, Mak faham Banyak kerja kamu Oh ini mak Ini mak dia hampir sama ya mukanya Jangan risau Mak kat sini. Uh, Mak masak rendang apa tahu ni? Alah, rendang yang Mak selalu masak masa raya tu. Kau kan suka rendang Mak? tak apa. Sekejap lagi Mak bagi resepi, kau masak ya. Sedih lah ni. Nasib perantau ni. Kayak begini je. Ush. Ada menara Petronas DJ Udah raya ini Poji oh, eh, Ma, Maknya dia datang Mak datang cari Poji Sejak bila aku jadi mak kau? Ha? Ha? Sini Ambil balik tonggas kamu ni Alhamdulillah Poji oi Yang ini tak ha? nak ke? Nasi. Oh, macam ni lah baru betul. Terima kasih, Mak Jah. Moji, oh, Mak Jah ni nampak je garang. Tapi penyayang hmm. tahu. Sudah agak berjiran. Ada lebih, ada yang kurang. Macam Benar tu banget. Tak gitu, Moji. <laughs> Amboi, macam iklan radio. Ya, <laughs> kur kita, aku pun sama. Kur kur kur, hak kur. Oke, oh ini yang pengisi suara ya. Oh ada dua. <coughs> ini dua juga, yang nyanyi beda. <coughs> yang vokal juga beda. Okey okey cuy. Okey cuy, itulah tadi Klan Raya Petronas yang mana judulnya itu adalah Syukur Raya ya. Uh, kalau saya pribadi yang melihat video ini kayaknya hampir sama masih sama dengan situasi situasi raya kemarin cuy karena ya semua negara kayaknya masih uh, menjalankan yang namanya pandemi apalagi di Indonesia di kampung saya cuy jalan sudah dipalang dilarang mudik di Indonesia cuy dilarang mudik begitupun mungkin di Malaysia cuy ya dilarang mudik juga makanya perantau-perantau Indonesia terutama di kampung saya ini tak bisa pulang dari Malaysia ke Indonesia karena peraturan yang sama ya itu demi menghindari jangkitan yang menyebar gitu ya covid ini cuy dari segi animasi <laughs> saya apa ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi cuy animasinya keren banget ini ya ini Petronas selalu membuat iklan rakyat yang benar-benar serius. Alur ceritanya dapat, animasinya dapat, uh, eh, cerianya dapat gitu ya. Apa namanya nuansa-nuansa rayanya dapat banget. Raya kali ini tuh harus benar-benar menjalankan SOP cuy ya Benar-benar harus memakai masker, jaga jarak Di klan ini nampak banget ya, nampak banget cara dia memberikan gasnya macam mana Cara dia memberikan makanan macam mana gitu ya semua nampak ya e, perantau yang tak bisa balik kampung tak bisa ketemu tak bisa berjumpa dengan keluarga semua pesan-pesan yang positif ada di dalam iklan raya ini cuy itu salah satu daya tarik dari iklan raya yang ada di Malaysia cuy saya nggak tahu cuy kalau di Indonesia ada iklan raya nggak bisa jadi gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy terima kasih banyak buat korang yang selalu mendukung channel NDTK dan